Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent uh, la târg? Suntem prezenți cu proiectul uh, Cartierul Solar, care se află în partea de sud a Bucureștiului, pe Bulevardul Metalurgiei. Cu ce vine nou acest ansamblu rezidențial? vine cu foarte multe elemente noi, dar elementul care îl diferențiază de toate celelalte proiecte existente în piață este partea de energie regenerabilă, de panouri fotovoltaice, uh, care uh, vor reduce factura de mentenanță a locatarilor cu aproximativ 50% prin suportarea uh, cheltuielilor de energie electrică pe spații comune. În ce stadiu de construcție se află acest ansamblu? se află uh, într-un stadiu de construcție incipient, în sensul în care în momentul de față se construiesc primele patru blocuri, iar până la finalul acestui an, începutul anului viitor, acestea vor fi finalizate și rămâne ca în uh, următorii doi ani să se finalizeze și restul până la 16 blocuri. Ce ne puteți spune despre ofertele cu care ați venit la târg, uh, prețuri, suprafețe? Prețurile pe care noi le promovăm în acest moment pentru cartierul solar sunt niște prețuri promoționale, care desigur vor crește pe măsura finalizării proiectului, în sensul în care un apartament tip studio are un preț de 24.000 de euro cu TVA inclus, un apartament de două camere 39.000 de euro cu TVA inclus și unul de trei camere 70.900 de euro cu TVA inclus. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de la Timon? Îi invităm la noi la stand, îi invităm să vadă proiectul, să vadă macheta proiectului și să le povestim mai mult despre ce aduce acest proiect nou, nu doar partea de energie regenerabilă, ci tot ce înseamnă partea de finisaje și de construcție, care sunt uh, cu mult peste alte ansambluri din zonă. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc frumos!